ini ku di duka yang terdalam Hampa hati terasa Kau tinggalkanku meski diriku hingga saat ini Nanti kau tak kembali Kenanglah aku Bertanya cintai Tenggelamkanku di duka yang pedang Tanpa hati terasa Kau tinggalkanku meski ku tak rela Itu indah saat aku Mungkin Suatu saat Kau temukan bahagia masih kita